Laura, peux-tu nous jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui Si, si, la, ré. Merci Flora. Voici la mesure d'aujourd'hui. Première note d'aujourd'hui, c'est si avec la main gauche. Si, si, répétez deux fois la même chose si, si. Ensuite, la avec le deuxième doigt. Si, si, la. Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Si, si, la. Première fois. Si, si, la. Deuxième fois. Si, si, la. Troisième fois. Si, si, la. Quatrième fois. Si, si, la, a. Maintenant, on fait attention, le rythme. Si, si, la blanche. Alors, c'est deux temps. Si, si, la, a. Ok, pour cela, on répète cinq fois. Si, si, la, a. Première fois. Si, si, la, a. Deuxième fois. Si, si, la, a. Troisième fois. Si, si, la, a. Quatrième fois, si, si, la, a. Ensuite, la main droite elle revient sur le ré. Ok Si, si, la, a. Ajoutez la main droite sur le ré. Ré comme ceci. Encore une fois, je vous montre. Si, si, la, a, ré. Jusqu'à là, on répète cinq fois. première fois. Si, si, la, a, ré. Deuxième fois. Si, si, la, a, ré. Troisième fois. Si, si, la, a, ré. Quatrième fois. Si, si, la, a, ré. La dernière fois. Ensuite, si, si, la, a, Ré, on a pris jusqu'à là. Normalement, on apprend une mesure, mais aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'à la fin. Car, regardez, si, si, la. Ce qu'on a appris la dernière fois, ré, ré, do, sa, c'est la même chose. Ok Alors, si je joue de la mesure précédente qu'on a appris, alors cela donne ré, ré, do, do, répétez la même chose. Ré, Ré, Do, Do, la main gauche. pousse, pousse, La, A. Vous avez vu les enfants C'est la même chose. Alors, je vous montre encore une fois. Ré, comment enchaîner Do, Do, Si, Si, La, A. Ré, Ré, Do, Do, Si, Si, La, A. Ok Maintenant, on va répéter pour cela cinq fois. Ré, Ré, Do, Do, Si, Si, La, A. Ré, Ré, Do, Do, Si, Si, La, A. Ok Première fois. Ré, Ré, Do, Do, Si, Si, La, deuxième fois. Ré, Ré, Do, Do, Si, Si, La, A. Ré, Ré, Do, Do, Si, Si, La, A. Troisième fois. Ré, Ré, Do, Do, Si, Si, La, A. Ré, Ré, Do, Do, Si, Si, La, A. Maintenant la dernière fois. pouvez aller encore plus loin. Sol, sol, ce que vous avez appris. Ré, mi, mi, ré. Do, do, si, si, la, la, sol. Est-ce que vous avez compris les mesures, les quatre mesures que vous avez déjà apprises, il suffit de répéter. Alors, pour vous donner une idée, je vais jouer de la première mesure. Sol, sol, ré, ré, mi, mi, ré. Et do, do, si, si, la, la, sol. Ré, ré, do, do, si, si, la. Et répétez. Si, si, la. On revient comme le début. Sol, sol. Ré, ré, mi, Le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants. À demain